आंटी का छोटा सा खो गया देखा आपने आज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग डे होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ है जैसे आप देख सकते हो कि साइड पे ऐसे झंडे भी लगाए पड़े हैं इन्होंने वाह वाह यहाँ पे गाड़ी ऐसे कुर्सी पड़ी है एक गाड़ी उधर से जा रही है एक टेम्पो आगे से जा रहा है अब बहुत ही ज़्यादा रश है पर कोई बात नहीं आपको सारी रिपोर्ट देंगे कोई बैटरी नहीं है आधे घंटे तक सारी चार्ज हो जाएगी इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक सामान पर ये मेरे साइज से थोड़ी बड़ी है दिखाओ हाँ, बोली पकड़ लो साहब पकड़ लो मिल गया जी मिल गया हाँ, हाँ वो सामने हाँ यहाँ पर से जा रहा था उसमें अकेला जा रहा था बच्चा अकेले जा हमने कहा किसका बच्चा है नहीं है हाँ जी हाँ जी यहाँ से फिर ये हमने कहा इधर किसका हो वो उधर को हम उसी वक्त पकड़ के जाते इसको कमाल है क्या बताऊँ अकेला का बच्चा जी हमारी हाँ, हाँ। गाड़ी वहाँ खड़ी बड़ी गाड़ी मैं कहा चलो गाड़ी के पास चल अच्छा अच्छा इतना पता था गाड़ी तो गाइस फाइनली बच्चा मिल गाइस फाइनली बच्चा मिल चुका बहुत ही मतलब डेंजरस सीन होने वाला था वो वो आंटी मतलब कुछ काम कर रही थी और दो मिनट जरा उधर घूम रहा था फिर बच्चा गायब हो गया फिर वो उधर को दूसरी ये रहा मतलब पिज्जा एटीएम देखो जरा व्यू देखो पिज्जा एटीएम का यहाँ पे पहले मनी पे करोगे उसके बाद टोकन तो डालोगे यहाँ ये टोकन देंगे टोकन डाल के फिर यहाँ से आ जाता है आपका pizza. It's a ATM. Pizza ATM. I love pizza ATM. awesome! तो तो बन चुका है पिज्जा देखो हमारे को मिला ऐसा चॉकलेट और ये सोचो मशीन ने बनाया हुआ पिज्जा इतना टेस्टी हो सकता है मशीन ने बनाया हुआ पिज्जा इंसानों के हाथ के पिज्जे से भी ज़्यादा टेस्टी है बहुत ज़्यादा जैसे कि नई माइग्रेशन बर्ड्स आ चुकी हैं और ये देखो मैं कैसे पानी पे तैर रही है ये नई माइग्रेट करती है सोच के कमेंट करो ये कौन सा फिगर है कमेंट करके बताओ हमारे को कि ये कौन सा फिगर अगर आपको लेक का ऊपर का व्यू देखना है तो हम किसके लिए हम आपको दिखाते हैं चलो फिफ्टी ईयर्स पुराना है और देखो ये कितनी मेहनत कर रहे हैं पानी तक पहुंचने के लिए तभी इतने इधर को बैंड हुआ हुआ अब अब अब फाइनली हमारी इलेक्ट्रिक बाइक का टाइम आ चुका है देखते हैं वो चार्ज हुई है जैसे कि हम आपको पता ही था पाँच बजे से ऊपर हो चुकी है इसलिए ये कहते हैं कि अभी हम पाँच बजे तक ही राइड देते हैं इसलिए टाइम ऊपर हो गया इसलिए अब सोच हम नहीं ले सकते और इसका प्रोसीजर बता देता हूँ बस आपको मोबाइल से ऐप करनी है इसे कनेक्ट करना है और टाइमर लगाना है बस ये आधे घंटे के टेन रुपीज़ लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा आएगा वे मेरा भी ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो चुका है इसलिए सो गाइस अगर आपको आया इस ब्लॉग में मजा तो फॉलो करने हैं तीन नाम से लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ आपसे अगले ही ब्लॉग में तब तक के लिए